Първата стъпка на всяко начало е изключително важна, но втората и всяка следваща показват решителност. кои са следващите трима в статуса.